क्यों जा रहे हैं किस लिए जा रहे हैं कुछ भी नहीं पता बस जा रहे हैं फजाओं में एक सरसराहट भी कुछ कह रही है जलते जा रहे हैं कुछ भी नहीं पता बस जा रहे हैं के टुकड़े हवाओं में क्यों उड़ रहे हैं खामोश आंखों से कुछ कह रहे हैं कह रहे हैं जाता बस जा रहे हैं